together. सलमान खान की most awaited film race three release हो गई है फिल्म के लिए फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रही थी वहीं फिल्म रिलीज के बाद से फैंस अपना मिक्स रिएक्शन दे रहे हैं जहां कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने फिल्म को ठीक ठाक रिस्पांस दिया है उनका मानना है कि फिल्म की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन में कमी है वहीं फिल्म देखने के बाद ऑडियंस फिल्म से निराश हुई है lot of very sad only two stars जैसा जैसे एक्सपेक्टेशन थी वैसा कुछ भी नहीं है इसमें जबरदस्त के एक्शन सीन और ओवर एक्टिंग उन्हें पसंद नहीं आई वहीं दूसरी तरफ सलमान की क्रेजी फैन को फिल्म सुपर डुपर हिट लग रही है सलमान सर की एंट्री होती है पब्लिक सीटियाँ तालियां बजाती है और पिक्चर में जो स्क्रिप्ट है वो रुला भी देती है हंसा भी देती है और हड़िया भी भेज देती है तो पिक्चर में अपने आप में एक बहुत बड़ा मसाला है और पिक्चर में फाइट बहुत ज़बरदस्त है पिक्चर में तोड़फोड़ बहुत ज़बरदस्त है ऑल ओवर में कहेंगे ये पिक्चर हिंदी फिल्म नहीं है बॉलीवुड भी नहीं है हॉलीवुड पिक्चर है वेल इनके रिएक्शन से कहना गलत नहीं होगा कि भाई के पर्दे पर आ जाने से फिल्म की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन और एक्टिंग मायने नहीं रखती वहीं बॉक्स ऑफिस की बात करें तो पहले दिन रेस थ्री ने उनतीस करोड़ की कलेक्शन कर साल की पहले दिन की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई है बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए माया हुई कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें